retrat d'un noi amb les idees molt clares. David és un estudiant aplicat que en el futur traurà profit d'allò que aprèn. Cada setmana escriu una columna pel diari de l'institut. A més, forma part de l'equip escolar de natació. No para de treballar ni un moment, però gaudeix la vida i sap passar-s'ho bé. No es pot negar que està molt ocupat, però no tant com per descuidar les coses importants, com per exemple du una alimentació saludable i també tenir cura de la seva dentadura, rentant les dents després de cada menjar i anant regularment a les revisions amb el seu odontòleg. Té les idees molt clares i per això tot li va sobre rodes. Anunci patrocinat per l'Associació Mèdica Dental de la seva localitat i per aquest canal.